que todas estas rachas hay un momento que se terminan, ¿no? Entonces, eh, pues estar contento de lo que hemos hecho, pero estar también pues deseando eh, continuar la línea, ¿no? ¿La pregunta? Vale, gracias.